Вы хотите, является, научиться, как защищать себя? Окей, все персонажи советской мультипликации любят петь. С ними особенно рэп. Я сегодня научу.